Bonjour, je suis Jean-Philippe EGLINGER. je travaille avec euh, Monsieur M. Quing, euh, l'Université Tanlong, et nous réalisons dans le cadre d'un projet financé par l'AUF euh, une série de modules sur l'entrepreneuriat et la création de start-up. pour ce faire, nous appuyons en fait notre, notre présentation sur des, un corpus qui a été réalisé à la fin des années 2015 et qui est enseigné à Tanlong en anglais au profit des masters. Et nous allons utiliser en fait cette base pour pouvoir euh, faire des modules en français sur cette base qui a été travaillée avec euh, monsieur M. et un groupe de, professeurs assistants hein, qui ont développé euh, finalement un, module en français, en anglais et en vietnamien. Et aujourd'hui, en fait, on va faire la partie française de ce module pour les futurs apprenants à Tan Lang. Alors, il faut savoir que ce module, enfin ce module, ce programme qui s'appuie sur différents euh, modules a été euh, fait pour une, initiation à l'entrepreneuriat et une initiation en fait à la création de start-up. Donc bien sûr, il faut euh, disposer d'un certain nombre de compétences dures telles que le marketing, la finance, la gestion d'équipe, la communication pour pouvoir mener à bien ce module. Mais ce qui est important, et ce qu'on va voir, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut développer pour créer son entreprise ou pour créer sa start-up. Ça s'appuie sur des compétences dures, mais ça demande beaucoup en fait de, de capacités, ce qu'on appelle, j'aime pas le terme en français, je vais prendre un anglicisme j'en suis désolé, de soft skills, de compétences molles, hein, qui euh, renvoient à une manière de faire les choses, à une certaine agilité. Donc je, je répète là que ce cours n'est pas un cours de marketing, c'est pas un cours de finance, c'est pas un cours de communication, mais ça s'appuie en fait sur ces différentes techniques pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, en fait, ce, ce, cours, comme je viens de vous le dire, est une initiation et une, classe d'initiation pour vous expliquer ce qui doit être pris en compte pour créer sa start-up. Et c'est aussi, on fera moins dans ce, dans ce, dans ce module euh, online, c'est aussi un accompagnement, un coaching hein, pour que euh, les équipes apprennent à créer un projet virtuel pour créer leur entreprise ou leur start-up. En fait, ce, programme a été élaboré sur un certain nombre, évidemment, de, de, de, euh, collecte d'informations qu'on pouvait avoir à travers euh, différents modules qui m'ont été enseignés, ce qu'on peut trouver sur le net. Et ça a été structuré, traduit et organisé donc par Monsieur Queen, euh, l'équipe vietnamienne, donc Madame Mademoiselle Roy, pardon, et Monsieur Dong, euh, sous, mon, sous, mon, euh, sous mon contrôle pour pouvoir mettre en place ce différent module avec les traductions et les cas appropriés. Alors, un mini-CV, moi je suis Jean-Philippe Eglinger, je suis directeur d'une société qui s'appelle Vietfab Strategies, dont le but est justement d'aider euh, à, la, euh, je dirais la coopération entre des petites structures PME, PMI françaises et vietnamiennes, et également incluant les startups. Donc je développais pour ça euh, une plateforme avec la, une up qui est incubée sur le plateau de Saclay, on reviendra sur le plateau de Saclay et Incuballiance, Alliance, il y aura une présentation dédiée pour l'écosystème français des incubateurs. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Je suis moi aussi enseignant euh, à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Je suis enseignant au CNAM en relations professionnelles, justement pour euh, faire en sorte que les étudiants comprennent mieux le monde de l'entreprise et sachent comment s'intégrer en entreprise, donc le côté employabilité. Et je suis également professeur à l'Université de Voilà, j'ai moi mes diplômes, en j'ai une école de commerce, après, j'ai travaillé, euh, j'étais étudiant à l'Université des langues étrangères de Hanoï. Puis euh, j'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Institut national des langues et civilisations orientales. J'ai par ailleurs un MBA en intelligence économique et j'ai fait aussi euh, une certification, une session régionale, ce qu'on appelle à l'Institut des hautes études de défense nationale français je suis marié et j'ai trois filles. En termes de, en termes de parcours professionnel, moi j'ai débuté ma carrière euh, au Vietnam chez euh, le Crédit Lyonnais. J'ai ensuite poursuivi à l'ambassade de France entre 1995 et 1998. J'ai créé ma première start-up avec l'association des journalistes vietnamiens euh, pour distribuer de l'information économique aux entreprises étrangères qui travaillaient au Vietnam. J'ai été employé par mon premier client qui était Alcatel, pour m'occuper en fait euh, des, relations et de la gestion en fait du déploiement des projets de au Vietnam. Et par la suite, euh, je suis rentré en France. Je suis rentré en France où euh, j'ai continué pour Alcatel. Je suis sorti d'Alcatel en 2013 parce qu'on avait gagné avec quatre collègues un concours intra-entrepreneurship qui nous a valu d'être incubé chez Incuballiance, l'incubateur du plateau de Saclay, où euh, euh, j'ai poursuivi le projet et euh, entamé un nouveau projet sur le Vietnam grâce à Vietnam Strategies. Voilà. Alors en gros, l'agenda pour, pour ce cours va consister, en fait, encore une fois, c'est pour vous donner une, idée sur la manière dont il faut réagir quand on veut créer une nouvelle entreprise ou une start-up. Donc je vais vous raconter une histoire. Alors je me suis basé en fait sur une, présentation qui avait été faite. Je citerai mes sources hein, parce que euh, c'est des présentations donc, qui, ont été faites par les personnes. Je l'ai un peu adaptée pour euh, donner un peu une, vision d'une vision euh, d'une histoire d'un start-up. Ensuite, on verra tout ce qui est enfin les présentations efficaces, les présentations efficaces, encore une fois, vous êtes là, on va voir sur le pitch, vous êtes là pour convaincre, vous êtes là pour influencer, vous êtes là pour dire aux gens quelle est votre idée, partager votre, votre idée et faire en sorte que les gens, en fait, se, se, rangent à votre idée. Donc, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à communiquer efficacement. Donc, on verra un certain nombre de, points. Ensuite, on verra comment gérer votre, votre, votre groupe, votre, votre, team en anglais, pardon. Le, le groupe, euh, l'équipe, en fait, c'est euh, un euh, des, des, trois points critiques en fait, dans la survie d'une startup. Euh, les, trois, les trois principales raisons d'échec d'une startup, c'est un, il n'y a pas de marché. Ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne, ça veut dire que votre idée ne rencontre pas le marché. C'est différent, on verra ça. Deuxièmement, c'est l'équipe. L'équipe ne s'entend pas, elle n'est pas stable, elle n'est pas complémentaire, il y a des histoires, donc ça éclate. Et euh, le troisième point, c'est que vous n'avez pas de, vous pas de finances, d'accord Vous manquez un peu de finances. Donc euh, l'équipe est très importante, on ne la prend pas forcément euh, assez en considération, parce qu'on considère que dans une, entreprise traditionnelle, finalement, les gens sont un peu interchangeables. Pas forcément le cas quand vous êtes dans, un cas de, création d'entreprise. On, parie beaucoup sur le porteur du projet et sa capacité à gérer l'équipe pour mener à bien ce projet. Ensuite, on verra le processus d'effectuation qui est quelque chose effectivement qui a été mis en place, qui a été théorisé, et qui finalement qui est un paradigme euh, d'efficacité de la start-up. En gros, sans, dévoiler le sujet, c'est dans les entreprises traditionnelles, on est plutôt sur une, stratégie causale, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on met les moyens pour atteindre l'objectif. Là, on est plutôt dans un, dans une, dans un processus d'effectuation, c'est se dire qu'est-ce que j'ai dans la main et avec ça, qu'est-ce que je peux faire. D'accord et puis, on verra une présentation d'Incuballiance, parce que c'est important d'avoir un peu un écosystème de ce qui se passe en France. Et euh, comme en plus, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées euh, sur les écosystèmes français, sur les écosystèmes vietnamiens, comment les rapprocher, hein, et justement pour permettre aux startups qui sont incubées dans l'un et deux ces écosystèmes de rentrer en relation, c'est quelque chose qu'il est, important de connaître. Et puis après, on verra le pitch. Le pitch étant effectivement euh, la manière dont vous allez présenter votre idée pour faire en sorte que euh, les personnes adhèrent à cette idée et vous suivent dans votre projet. Alors, juste une petite, euh, petite question de forme et de définition, parce que quelquefois on parle beaucoup de start-up, d'entrepreneuriat, de, de, de, etc. Pour qu'il y ait, pour pas qu'il y ait vraiment de, confusion, euh, voilà un petit, un petit, un petit schéma qu'il y a. start-up comme nouvelle entreprise, c'est une création d'entreprise dans les deux cas. D'accord euh, Ce qui va différer un peu euh, dans les startups, euh, c'est que généralement, il y a, une, facette d'innovation, d'innovation technologique, managériale, qui est à prendre en compte et qui va demander quelquefois une, une, je dirais une concentration des ressources pour pouvoir développer plus rapidement son idée, son innovation et pour la mettre plus rapidement sur le marché. Donc il va avoir une concentration de ressources humaines, financières, et autres pour pouvoir en fait tout de suite être premier sur le marché. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise traditionnelle, mais qui passera par le même processus finalement d'exécution, de, de, hein, mais peut-être de manière un peu plus, de manière un peu plus, euh, je dirais un peu plus, un peu plus lente. Euh, la lenteur euh, n'étant pas synonyme de, non, de non qualité. Voilà. Donc un peu, ce, on, verra ça un peu la définition de la startup, mais bien se mettre en, en tête que une entreprise traditionnelle comme une start-up, quand on, quand on la crée, c'est un peu le même processus. Pour la start-up, il faut mobiliser plus de ressources et il y a un côté d'innovation à prendre en compte euh, dans, cette, dans cette définition. Voilà, donc ça c'était la présentation générale euh, pour vous introduire en fait sur les, différents modules que nous allons voir euh, petit à petit et nous allons commencer par l'histoire du start-upper.